飛嘅位已經好似大條啲㗎。係啊，一堆堆嘅咯，應該係。Okay guys, so hari ni kita ubah tempat dah. So tempat kita hari ni macam ni. Kita jumpa petang tadi ada member jumpa banyak talapia. So sekarang kita tengok pun memang banyak anak-anak talapia lah. Tapi foto yang member saya bagi tu talapia tu agak besar lah juga. That's why malam ni kita target Talapiam. So tak lain tak bukan kita bersama dengan Peter sekali lagi ya. Hai Peter kat bawah. Hello Peter. Hai. Hai mantap-mantap lagi ya malam ni harapnya macam tu lah. Okay. Tapi nampak ikan kecil saja lah banyak ah. Kalau anda boleh nampak lah saya try zoom ah. Hey. Eh. Ah, nampak tak ikan? Banyak oh Anak kecil-kecil lah tapi semua kecil-kecil Nampak tak ikan? Ha, nampak? kan ha. yang mana yang besar punya kita kena carilah lubuk dia so petang tadi dia main-main air kat sebelah ni so sekarang dah malam lah tak tahulah kita try tanah lah kot macam air dalam tu kan alright ok so hari ni kita try ya mancing guna ni panggil apa lah jaring lah ni pun first time lah Sean guna tak tahulah ni panggil apa jaring lah pemancingan cara pancing cara sangkut lah so, kita try lah ha, ini kita kat bawah sekarang uh. uh. Ha. kita target sini ya eh. tongkang lah ni xuống ngay con lông căng đã đâu ra anh em ơi đây là chinh, punching charring 要等多久啊？阿姨哥都看到了。我要等的啦，也是。Oh, Peter kata kena tunggu eh. Dah jaring bawah tu lepas tu tunggu. Tunggu dia renang, dia sangkut lah. Baru dapat. Ini first time lah. Saya pun tak pernah main jaring-jaring ni. Kita conventional punya mah. Main cacing ke, cengkrik ke, belalang ke, itu biasa lah ni kena pakai jaring-jaring ni memang first time lah ini spot lah kalau you nak dapatkan ikan talapia untuk buat umpan ikan baung ke apa lah, boleh lah best sebab ikan dia kecil-kecil lah tengok lah ada tak ada come Jawah pantal aja lihat. Okey dapat tapi tak tahu ikan apa. Harap-harap bukan <laughs> ikan bandar air. Wah. <laughs> Banyak juga eh. Wah, ya, weh. Tapi kecil dah. Ini nak buat apa? Goreng pun tak cukup lah. Goreng pun tak boleh. <laughs> mantap ke tak mantap? Tak lah Pia dapat ikan target tapi kecil-kecil ah, Okey tak apa kita buka dulu nanti kita sambung balik Cik lah Ayuh Kecil ni Kecil lah lah cik ni tu sen lah Pia kau sawji lah Sam go Sam je lah Tiga jari Dua jari Ini kecil sangat lah ini Ini masih okey lagi lah kita simpan lah kita simpan time kita balik baru kita release ke macam mana lah kita tengok <laughs> dapat ikan target tak sampai 5 minit lah tapi kecil sangat ok kita sambung nanti ok pancingan kedua kali kedua ada ke? tak ni oh contoh ni oh bukan ni oh jika dong si dia jangan bukan tuan lah Jala hilang Hai. Ada tak? Ni apa? Oh, ini tiaw, tiaw tak itu. Satu. Satu ni pun kecil. Ah, semua sini ikan kecil-kecil lah. Ini korang panggil apa lah? Seafood apa lah? Dulu ayah saya pernah bela tapi dia warna kuning punya. Tengok banyak orang sini. Jadi hitam pun ada. Saya pun pernah makan tapi tu yang belah punya lah. Ini dia. Korang panggil ni sipul apa? Sipul apa ni? Rasa dia okey juga tau. Tapi yang belah lah. Ini dia punya otor lah. Ini. Apa korang panggil dia ni? Rasa dia sedap lah. Saya makan. Hey, 卡到东西了。 杀到东西了，三姑。OK，disebabkan sangkut dah So, kita punya barang Itu jaring pun dah hilang dua Sangkut bawah tu So, kita dapatlah beberapa ekor anak ikan je Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima lah Ada lima ekor je Yang kecil lah, ni pun kecil So kecil-kecil ni kita lepas saja lah Tak guna lah Kalau dapat sebakul tu boleh lah lagi Kita fikirkan nak buat apa kan Ini lepas saja lah Sama ada kita try ke spot yang lain Ataupun kita berakhir lah Pemancingan hari ni ya Sebab petang tadi memang nampak lah Ikan besar Tapi malam-malam ni tak nampak lah ikan di mana Yang kita try sangkut-sangkut ni pun Ikan kecil je Dan jaring jaring yang ataupun jala yang kita gunakan tu tak tahulah panggil apa pun dah sangkut dua <laughs> kat bawah ni lepas tu kena guna tali yang kuat lah tapi kita pakai yang 15 pound saja, so memang putus lah so di bawah tu dia sangkut tak lah kita try lagi di sini ya. so kita tukar spot ataupun kita berakhir lah video pada kali ni so terima kasih ya kerana sudi bersama kami ya alright itu saja daripada saya jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami alright bye bye